Azken urtetan asko entzun da Big terminoa. Izan ere, datu singuratuta bizi gara sare sozialetan edo medikuntzan erabilgarriak direnak. Hain dira hauen volumena non hauek prozesatzeko leku bereziak sortu behar izan diren. Datuak prozesatzeko zentro bezala ezagutzen direna. Zentro hauek, ordea, energia kontsumo ikaragarria dute. Datuak prozesatzeko erabiltzen den hardware altzua etin gabe piztuta egon behar baita. lankargan die jasantz. Gainera, hardware hau temperatura egokia mantentzeko oste sistemak erabiltzen dit. Hauek, etengabe funtzionamenduan egon behar dut eta izugarrizko kontsumo elektrikoa dut. Eta orduan, zer egin daiteke energia kontsumoaren arazoari aurre egiteko? Lehenik, teknologia berri eta erainkorragoen erabilpenak eta balea optimizazioak erainkortasuna mantenduz, energia gutxiago kontsumitzea ahalbidetuko luke. Beste aldetik, sistemen kontsumoaren monitorizazio zein analizia ezinbestekoa da, eraginkorrak edo beharrezkoak ez diren baliabideak identifikatzeko. Azkenik, errefrigerazio optimizatzeko temperaturaren monitorizazioa ere daiteke. gune beroenak identifikatu eta behar duten gailuei bakarrik hotza zuzatzen. Edo, energia kosturik ez duten free cooling edo fresh cooling teknik kreabili. Prozesu mekaniko eta naturalaren bitartez aire hotzaren zirkulazioa bermatzen dutenak azken honekin lotuta, balzenekin Espainiako gizarte asegurantzako datuak prozesatzeko zentroa leku saldatzeko prozesuan dagoela? Hain zuzen ere, Madrietik zoriara mugituko da, bertan temperaturak hotzagoak direlako. Honekin, gobernuak osketa kostuetan eguneko berrogeita mar inguruko aurrezpena lortzea estimatzen du. Gainera, dioen ez, lorraldo honetan energia berriztagarria pestu batzuetan baino merkeagoa da. Zentronek lanpostu berri ugari sortuko ditu, agian, hemendik pare bat urteetara, Espainia ustua betetzen lagunduko du. Hau izan da dena, espero dugu bideoa gustatu izana, horren arte.